აი ეს მოგეს ახლა ეს ახლა რა რაცაა და სამწიები თქო ალია რა თაება რა თაება მე ხარ და იმიტომ იმიტომ ძალიან კარგი მომავალი გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა რომ მოგზავნდით შეხვედრაზე. ვენი ოლქის მანოლიტარობის კანდიდატთან კოალიცია ქართული ოცნებიდან. ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო ამ როლში. და თუ ხარსას დამიჭერთ და მერე პარლამენტში ვიქნები, მერე კიდევ ბევრი საქმე გვექნება ერთად საკეთებელი. მოგესალმებით კოალიცია ქართული ოცნება არჩევნებში გეგმა არსებობს გამარჯვების პრინციპს ამიტომ დაგეგმოთ ჩვენი ყოველი კანდიდატის წარმატება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამიტომ არჩევნებამდე დარჩენილ სამი ოდეკვირაში ინტენსიურად მუშაობთ ყველა ოლქში ყველა კანდიდატი და მეც მოვედი თქვენთან შესახვედრად საბურთალოელებთან და იმის გასარკვევად თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვენ რა აზრი გაქვთ რა არის გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში რა არის შესაძლებელი რა არის გასაუმჯობესებელი ეს კოალიცია ქართული ოცნება თავაზობთ ყველა ოცნების ასრულებას სრულად საქართველოს ოცნების და თითოეული ჩვენგანის და ამისთვის საჭიროა შევაგროვოთ ეს ოცნებები აი მეუბნებიან რომ ერთი ყველაზე დიდი ოცნება ხელისუფლების შეცვლა. თანახმა ვართ? თანახმა ვართ. თუ ვინმე სხვაგვარად ფიქრობს, აქვს მოსაზრება, არგუმენტები რომ არ არის საჭირო ხელისუფლების შეცვლა, ჯობია ვიცეთ საშუალება ამ ხალხს კიდევ 4 წელი, 5 წელი მართონ ქვეყანა, ძალიან გხოთ აი აქ მობრძანდეთ და პირველ რიგში თქვენ მოგისმენთ და იქნებ თქვენ ჩვენს გადაგვარცხნოთ იმენ. თუ არის ასეთი ვინმე აქ აი ბავშვი ატირდა ესე იგი არ შეცვალოთ მიშაბიძეო ხო კოალიციამ ამათვის უნდა შევცვალოთ რა თქმა უნდა ამათვის უნდა შევცვალოთ იმიტომ რომ მეური რამეა შესაძლებელი უკეთ ახალმა ხელისუფლებამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიწყოს ახალი ქვეყნის მშენებლობა აი თავიდან რო იწყებს ხოლმე ყოველი ხელისუფალი საქართველოს შენებას და ახლიდან იწყებს ქართველი ერის რაღაცა გადაკეთებას გადმოკეთებას შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ სახელმწიფო ორგანოებმა აღძრეს 100 მეტი საქმე მივცეთ ჩვენი ხმა მარტო სახეზე სახეზე დაგვირაღოთ რამდენი ვიქნებ და პირველში ნაცვლად მიიღებენ ისინი ჩვენ ხმას და გავიმარჯვებთ და და საბუთო